हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन योर चैनल पीआर कोचिंग सेंटर मैं प्रमोद कुमार आज आपको बताऊंगा टैली प्राइम पहले से आपके सिस्टम में है तो उसमें टैली एडिट लॉग कैसे इंस्टॉल करना है मतलब टैली प्राइम और टैली एडिट लॉग एक साथ कैसे इंस्टॉल करना है और दोनों का डाटा पाथ अलग अलग हो ठीक है जैसा कि एम के अकॉर्डिंग आपका ऑडिट ट्रेल कंपलसरी हो गए हैं तो उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड कंपनीज का डाटा ऑडिट ट्रेल के बेस पे मेंटेन करना है और उसके लिए हमें टैली एडिट लॉग इंस्टॉल करना होगा तो चलिए चलते हैं सबसे पहले आप क्रोम खोल लेंगे क्रोम खोलने के बाद आप गूगल पे जाएंगे यहाँ पर आप टाइप करेंगे टैली प्राइम तो जब आप टाइप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा ओके यहाँ आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है एक टेली प्राइम रिलीज 2.1 और टेली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 2.1 तो यहाँ पर जो ये एडिट लॉग वाला जो टैली है ये हमें इंस्टॉल करना है टेली प्राइम के साथ क्योंकि टेली प्राइम हमारे पास पहले से है और एडिट लॉग फीचर हमें उन्हीं कंपनीज़ के लिए चलाना है जिसमें कंपलसरी है तो आइए इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया और ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड में आ गए तो यहाँ पे डाउनलोड के सेटअप से भी आपको पता चल जाएगा कौन सा सेटअप प्राइम का है कौन सा एडिट लॉग का है देखिए इस वाले सिंबल में कहीं भी एडिट लॉग नहीं लिखा है तो ये टेली प्राइम का सेटअप है और इस वाले सेटअप में ई e एल लिखा हुआ है तो ये एडिट लॉग का सेटअप है तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और ऑटो रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे ओके जैसे ही हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको आपको अलाउ करना होगा हो रहा है अभी और धीरे धीरे चीज़ें हम कर रहे हैं इसको समझना है ओके दोस्तों इसको मिनिमाइज कर लेते हैं सभी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि एडिट लॉग की जो फाइल है टैली की वो थोड़ी सी हैवी है एज़ कम्पेयर टू टैली प्राइम क्योंकि बाकी फंक्शनिंग सारी सेम है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है एक बार फिर से हम देख लेते हैं ये सेटअप स्टार्ट हुआ क्यों नहीं तो हमने इसको फिर से ऑन कर दिया और यस कर दिया अब देखिए सेटअप स्टार्ट हो गया है यहाँ पर इसको हमें क्या करना है देखिए दो ऑप्शन है क्या आप टैली प्राइम को अपडेट करना चाहते हैं एडिट लॉग में तो जैसा कि हमने कहा कि हमें अपडेट नहीं करना है हमें दोनों को चलाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दो ऑप्शन है कन्फिगेशन और मोर ऑप्शन दोनों में हम चेक करेंगे जैसे हम कन्फिगेशन में जाते हैं तो यहाँ पर सारी की सारी कन्फिगेशन में आता है कि शॉर्टकट बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं इसको हम बंद कर देते हैं हम मोर ऑप्शन में चलते हैं मोर ऑप्शंस में हम जाते हैं तो यहाँ पर आ रहा है ऑल्टर करना चाहते हो रिपेयर करना चाहते हो रीइंस्टॉल करना चाहते हो अपडेट करना चाहते हो या अनइंस्टॉल करना चाहते हो हमें कुछ नहीं करना है हमें इंस्टॉल न्यू करना है यहाँ पर ओके इंस्टॉल न्यू करके एंटर करना है तो ये नया इंस्टॉल हो जाएगा एडिट लॉग इंस्टॉल करते हैं इसको हम इंस्टॉल हो रहा है जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो हमें इसका डाटा पाथ चेंज करना होगा क्योंकि ये टैली प्राइम वाला जो डाटा पाथ है उसको उठा सकता है ऑटोमेटिकली और नहीं भी उठा सकता वो डिपेंड करता है कि उसकी एप्लीकेशन कन्फिगर क्या करती है डाटा तो चलिए चलते हैं जैसे इसको इंस्टॉल होता है और उसके बाद आगे चलते हैं तो ये कह रहा है स्टार्ट टैली प्राइम एडिट लॉग बिल्कुल यस कर देंगे इसको ओके दोस्तों बहुत आराम से हम समझ रहे हैं इसको कर रहे हैं और आपको भी ये समझ आ जाएगा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपका कोई डाटा ख़त्म नहीं होने वाला है कुछ नहीं होने वाला क्योंकि टैली प्राइम आपका जैसे था वैसे ही है हमने Tally edit log new install किया है इसका डाटा पाथ भी हम अलग देंगे तो आपका कोई डाटा किसी भी तरह का डाटा आपका ख़राब नहीं होने वाला लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जब भी आप ये सेटअप इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में तो अपने टैली प्राइम का जो डाटा है उसका एक बैकअप ज़रूर लेके रख लो ताकि बाई चांस कोई आपसे मिस्टेक हो जाए पाथ लेने में या कुछ भी तो आपके पास आपकी सिक्योरिटी आपका जो डाटा है वो सेफ़ रहे उसको आप यूज़ कर लें ओके दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है करते हैं इसको अलाउ कर देंगे और जैसा कि मेरे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो मैं एजुकेशनल मोड में आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें तो आप एजुकेशनल मोड पे कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है company data path company data before migration company का जो बैकअप है वो लेना चाहते हो बैकअप का पाथ क्या देना है वो ये सेम भी रख सकते हैं ये इसको चेंज भी कर सकते हैं आप डाटा पाथ जो है ये जाएगा आपका यूज़र में पब्लिक में टेली प्राइम के अंदर डाटा के अंदर ओके तो माइग्रेट करना है या फिर नया डाटा लेना है अब यहाँ पर जो ये डाटा ले रहा है ये कह रहा है टेली प्राइम का चाहिए तो टेली प्राइम का डाटा को आपको माइग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना आपको क्या करना है अपना खुद का डाटा तैयार करना है तो बैकअप पाथ और डाटा पाथ दोनों अलग अलग रखना है ओके दोस्तों तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये डाटा है ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे या डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पर डाटा पाथ पे जाएंगे और डाटा पाथ जो टैली प्राइम है इसको हम चेंज करेंगे ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि यदि ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो पुराना डाटा है टैली प्राइम का वो डाटा ये माइग्रेट कर लेगा और डाटा पाथ भी कॉमन हो जाएगा तो फिर सेपरेट टैली इंस्टॉल करने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा हम इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से स्पेसिफाई पाथ आप कहीं और से ला के यहाँ पर पे पेस्ट कर देंगे तो वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा और या फिर यहाँ से आप खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे ये सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव सीड में हम ले लेते हैं प्रोग्राम फाइल में और यहाँ पर ये टैली एडिट लॉग का लेके ये हम टैली एडिट लॉग के अंदर पाथ बना देते हैं दूसरी चीज़ खाली टायरली एडिट लॉग तो पाथ नहीं हो सकता तो हम वहाँ पर एक डाटा के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं दोस्तों इसको हम मिनिमाइज करते हैं हम जाएंगे यहाँ पर सी ड्राइव में खुल गया है इसके हम वेट ओके यहाँ पे जाने के बाद में प्रोफाइल में हम चले गए और यहाँ पर हमने जो टैली एडिट लॉग वाला था एक फोल्डर बना देंगे डेटा के नाम से ये हमने डेटा के नाम से फोल्डर बना दिया और इसमें हमारा टैली एडिट लॉग का जो डाटा है वो अलग से आ जाएगा ओके दोस्तों ये हमने यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके हम इसको चेंज कर सकते हैं सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके टैली एडिट लॉग फोल्डर लेना है और डाटा वाले को सिलेक्ट करना है इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है ओके दोस्तों ये सारे के सारे हमारे आ गए तो ये जो खुला है ये हमारा टैली एडिट लॉग वाला है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी समझ आ गया दोस्तों तो यही चीज़ हमको इसमें करनी थी thank you so much and कोई भी आपको कमेंट में पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू Thank you.